comum é, de alguma forma, a base de tudo. Se a gente for pensar na economia contemporânea, né, vários dos negócios do que a gente chama, pode chamar de capitalismo, da economia, vem, extraem seu valor do comum. A gente tem ideia muito de falar do comum, como os bens comuns, então, que são importantíssimos, o ar, a água, as florestas, né? as plantas. E ao mesmo tempo, o comum são também as lutas, e lutas que estão ligadas à vida. A, a gente pode observar em vários processos aí no dia a dia é, como que essas lutas são intrínsecas à vida, ou seja, existir é uma forma já de resistir. Outro ponto que eu acho que é importante, que é essa vinculação de comum com natureza. Né? Há alguns séculos atrás, a partir de uma concepção que existiria uma natureza distinta do que é, seria a cultura, a gente se engajou num modo de produção que destruiu o planeta e também moeu gente. E a partir daí, a gente se encontra num cenário apocalíptico onde é, o fim da vida, ou pelo menos da vida humana, está colocado com muita materialidade. As lutas não são exatamente políticas, mas são sim cosmopolíticas, que é uma série de lutas que justamente podem ser uma base para novas vidas e para nossa sobrevivência, são lutas onde essa, a natureza não é percebida como uma questão exterior, e sim como relações é, sociocósmicas. Todo um diálogo com outros seres que são vivos mas que se expressam de outra forma e às vezes tem que ter alguma mediação. Né? O comum se expressa também nessas lutas cosmopolíticas e como uma aliança, de alguma forma, entre mundos que não estão é, cindidos, né? entre, vamos dizer, entre, que a natureza está ligada à nossa ação cotidiana, ou seja, a gente é parte dela. Né? Então, levar isso a sério, eu acho que é um primeiro passo e aprender com quem nunca se desvinculou desse pensamento, e dessa prática é, acho que, um dos caminhos possíveis para a gente manter a, a vida.